大家好，我陈老师。我们今天这堂课，我们来教学一下什么是五行。五行它基本上是我们的中华民族传下来一个重要的一个天地之间的概念。它就像什么呢？它就像是中国武术，也就是所谓的中医啦、命理啦、阳宅啦、占卜啦、阴宅，或是任何一切中华的，包含它的建筑学，或是它的农业，都有相关性的。 它就像是我们中华文化的加减乘除这么样的重要，所以是说，我们今天无论你是要学命理，或是学阳宅，或是学任何一切中医或养生，你都一定要记得这节课的重要性。它很短，但是你学得好，你后面就一点就通。如果你没有把今天这个东西的概念记在脑子里面，这可能短短十分钟、十五分钟的课程，你没有记在脑子里面，哦，那你后面怎么背？ 怎么学你都不会通，它甚至比所谓天干地支还要来的重要。这个不懂，好学什么都是多的。好，来我们来看看哈，我们今天的通识课程。好。那我们今天的课程就是五行初世，为什么叫初世嘞？哦，就是说五行它是一个中华武术的精髓，也就是我们中华民族所说的一个天地之间的元素。 那从这个元素，它其实不是只有五种，它可以衍生到无穷无尽的变化。就像酸甜苦辣这四种味道，我们一样拿去做料理烹饪的时候，它会依照食材的不同，跟你量的不同，它会做出千变万化的味道。所以是说，虽然这个五行是五种变化，但是它并不只限于五种变化。哦，它可以懂了它之后，当然我们就可以什么懂养生，哎，怎么吃来补我们的哪一个脏器？ 好，学好学通五行，我们就可以知道哦，日月变化，我们该做什么事的进程。我们把五行学很精了，那我们就可以什么？就可以明天地、知生死、辨吉凶，这些都是很重要的。所以说，五行是什么呢？五行它是开始，也是结果。所以说，老师在教学的时候，通常会跟所有的学员讲，无论你要学什么。 五行先搞懂，不要急着去学易经，也不要觉得急着去学什么八卦或是什么很高深、听起来很高深的学问。有时候我们最高深的学问就是最基础，一个基础它打得好，后面你怎么楼怎么盖都可以；基础打不好，那你就是凌空盖屋哦，那个效果就不是很理想。好，来我们继续下去哈。 要先知五行，方知武术。哈，五行它是所谓的生克。当然，我们就上面我们写到的，哈，金木水火土，这个是很基本的概念。好，那它怎么样的是一个基本的道理呢？我们来看看。哦，五行它是相生的。哦。我们这边可以看到，哈，我们的水它可以灌溉木，所以说我们可以说水来生木。木哦砍下来。 可以来生火，所以木会生火，火生下来的灰烬，它就回归成尘土，所以是说火来生土。土里面我们蕴含了各种矿物质，或是它随着时间所淬炼出来的矿物，它就变成什么金，金是所谓金属，不限的是黄金哈，它是金属类型的啊，或者是我们的矿石都称为金。那金融化变成液体，液体它就变成水。 那你水它只限制于是是 H2O 吗？好，不是哈，它就是一个三态变化，我们都可以是说它是可以综合在一个大框架里面，但它里面会不会有细分？有的，哦，水里面还有很多细分，木跟火跟土跟金里面都有很多很多的细分的选项。但是我们今天要开宗明义的把五行先讲清楚了，你后面再讲东西，我们才能听得懂。好，接下来我们讲什么呢？有了相生，你就要学什么？相克。 好，要学要相克，来，我们要学习五行相克，哈，来金，好，来克什么？电锯伐木，叫金来做克木，我们一定要有一个五金器械来伐木，哦，叫金会来克木，木来克什么？木来克火，呃，克土，不好意思，木来克土，好，我们可以把它木桩插土来固定，或是你的树木，好根须可以扎到树木里，扎到土里面来保护它的水个水土保持，所以说木。 是来克土，土克什么？土克水，哦，土克水，哦，因为兵来将挡，水来土掩，这是我们的老俗语了，啊，来，所以说我们土来克水，水来克什么？水来克火，为什么呢？要灭火，你得靠水啊，你得靠水啊，靠液体来降它的温度，啊，所以说水来克火，火来克什么？火来克金。 好火很大，就把任何的金属给融化，所以说火会来克金，所以说那各位你看到我们这一样的图，一样的图，有没有看到一个很玄妙的组合，水生木，木生火，火生土，土生金，金生水，它会形成一个五芒星，形成一个五芒星。说中国的一个中华民族的一个老祖宗传下来的，它里面是一个奥妙的。你今天把它换成其他的组合，不是这种相生的一圈呢，它中间不会有五芒星。 哦，那个整个顺序会不一样哦，整个顺序会不一样。来，所以说呢，这个是很神奇的啊，也神奇的一个巧合吗？好，其实可以在锁定老师的频道，老师后面会讲一些比较特殊性的话题，但是我们教学还是要先做。好，来说五行相克，好，这是五行相克，圆圈是相生，好，五芒星就是相克，好，这个很好记啊，这很好记。那 我记深刻，它是不是一个绝对值？就是你完全无法推翻它的。各位，我们要先了解，我们做任何事情，或者是我们要去学习一个学问，首要的事情就是我们要想到什么？有没有事情是绝对的？各位，有没有事情是绝对的？不一定，对不对？没有一定事情是绝对的。所以说，我们去思考哦，为什么我们太极它是一个中间是两翻的哦，因为它会旋转。 哦，它会旋转，旋转跟我们地球一样，它会公转跟自转。说什么东西有没有绝对？它没有绝对。怎么说？土一定克水吗？水好，水太多土就化了，土石流，对不对？说土一定克水吗？不，你水多你的土就完蛋了。金一定克木吗？金一定是来伤害木头的吗？不对，你树要长长得好、长得高，你要修剪它的枝芽。 它才能长得好，长得高。你要来盖房子，那你不没有这个五金器械也不行。你要成就一个栋梁之才，那你也得需要金去把它修剪，让它越长越高。没有其他的的遐想。木一定克土吗？没有树木，这个土就变成沙漠了，对不对？没有这个土，我们就变成沙漠。为什么水没办法留住？它自然而然就会变成沙漠。哦，来火一定克金吗？ 你没有火提炼，你没有办法把金属提炼更精粹，你会把它提炼更精粹。哦，那我们再看水一定克火吗？哦，没有水，没有火，水就不能有三态变化，它就变成什么？变成一个永远在那边的死水。啊，就像我们的北极永冻层，你没有温度，它就永远集中在那个地方，它没有办法变化，没有办法去去集中。 所以说，世界上没有东西是绝对的。我们相生，它是一个逻辑，它是一个生物链，一个生不只是生物链，而是天地之间，它一个周而复始的一个概念。相克只是什么呢？他们的势力的均衡，一个均衡，一个均衡的必要的一个条件。如果有有土没水，那就是沙漠，就像我们的火星啊、月球，它可以有沙有土，就是没有水。 所以说它就不会有什么，后面就没有什么，没有木，哦，也没有火，因为它没有没有能量。所以说任何一个元素它都是非常重要的。我们老祖宗所传下来的智慧非常的神秘，也非常的有意思。从这个地方我们可以从后面推敲出来，有很多很多的话题跟学问。哦，所以说五行它就像自然一样，它相辅也相成，相生也相克。 任何事情，我们在学习命理的时候，很多人说啊，你这什么格，你这什么局，说一定会有这样的结果，不一定。什么事情，我们都要把仔细的把它的状况推练出来，哦，从小处着手，大处去宏观，我们才能把每一件案子都做好。这无论你是做生意的，或是你的人生规划，或者是你是想当老师给服务人群的，都一样。这个道理一理通百里明，用在哪里都很合适。所以说，老师在教命理。 好，希望你们学到了，啊，不是让你算命很准，这种比较低层次的东西，而是希望你从老师这边学到的，可以对人生有所帮助，可以可以做人做事更圆融，我们不用钻牛角尖，我们可以从各种角度去想方法来达成我们要的目的。人生的幸福不是只有有钱，人生的幸福也不是只有你的高学历或是一个很棒的工作就是成功，每一个人定义不一样，所以它没有绝对。 念书就一定是成就世界上最好的人吗？照我们这五行来看，不是哦，对不对？你有一个非常高兴的工作，你人生就圆满吗？不是哦，我们的五行也是这样的道理，好吗？那学懂五行之后，它跟我们人生到底有什么关系？哦，有没有最直接的关系？好，有五行它跟我们的五脏很有关系，所以说我们的所谓的无论是什么大肠经啊，或者是我们的任何的食疗啊、食补啊，它其实都跟 五行是有关系的，好，比如是说冬病，哈，你夏要治，哦，那这就是什么一个循环，所以说我们会有三伏，哦，三伏啊，三伏贴之类的，三伏日三伏贴，哦，来，五行中的土呢，它是什么呢？是代表我们的脾胃脏跟肌肉跟肌肉，我们的 muscle 肌肉，哦，它代表颜色什么？是黄色。我们的水，啊，五行中的水，它代表我们的。 皮肤、肾、耳朵，还有我们的骨髓。水的代表颜色是黑色。你就说为什么是黑色？哦，所以它代表色就是黑色，因为水其实基本上它是没有，它在深海它是黑色的，因为没有光源。蓝色就是因为折射，所以水本身它的代表代表的颜色它是黑色。好，接下来是金。好，金就是我们的什么肺脏、大肠、头部、毛发、鼻子。 哦，它的代表色是白色，代表色是白色。哦，再是木头，木木属性，好，木属性代表是什么？五脏内容什么？肝脏、胆囊，我们的经神经，哈，这个是比如手筋、脚筋，哈，各种经脉，还有我们的四肢。它的颜色属青色，就是火。我们代表我们的什么五脏哪部分呢？就是心血管。 舌头关节啊，关节好，手关节、手关节、膝关节、脚关节，它的颜色代表色是红色。好，所以说我们常听到说你吃什么来补，啊，吃什么白？它这个概念有点像西医讲到的酸碱值，但是你的进补在哪一个地方？比如说你的什么肝火过盛，好，我们随便讲肝火过盛，我们常听到，好，吃那个养肝丸。好，肝火过盛，我们刚诉我们可以看到是什么东西呢？它的木太旺。 木太旺是什么呢？木旺就会燃烧的火，心血管跟肝火过盛的不好的人，他的心脏、心血管就会容易什么？高血压啊，高血压、糖尿病啊之类等等的，因为五行不调。啊，为什么你高血压就有糖尿病？哦，这个我们看看哈，高血压是从什么地方的五行呢？各位看想看看高血压哪个部分？火，对不对？ 你高血压了，你的一个肝脏不好，然后肝火上升，烧到了心火，心啊，心火过盛，产生了过大的压力，好，产生过大的压力，让水火不调，让水火不调，这个时候就什么，就容易产生的泌尿系统的问题，就是什么糖尿病，或者是你肾虚啊那些都会产生问题。所以说，我们的人的生命之中，身体之中，它讲求的是一个什么？治综合，什么是治综合？就是它一个和谐的状况之下。 我们不要让某一个的的那个五行的元素过多，也就是什么，我们不能超过，哦，我们不能超过过度摄取什么？哎，我们今天喝水很好，我今天频频的灌水，这是不是好事？绝对不是好事，因为它会会水中毒，对不对？我今天按牛樟汁很好，一天三餐吃牛樟汁，老子有钱，这样一天三一天三餐吃牛樟汁可不可以？不行，你身体肾脏顶不住。 所以说，守每一切自综合的意思就是，我们要保持一个均衡的一个循环，就像我们地球公转自转一样，你不能让它转太快，那你也不能让它转太慢，那转的现在刚刚好，所以是说呢，我们物产就可以不断的耕耘出来。好，所以说今天我们先做一个很简单，好，今天的课程非常简单，五行认识就什么金木水火土，它代表了什么？代表的是怎么样的相生，怎么样的相克，但是这一刻绝对是。 命理界的一个钥匙，无论是命理或是养生或中医的一把钥匙。这个钥匙它不长，短短的，但是它一开一开启一了解，我们后面讲的天干地支、八卦、易经全部就可以通了。没有这一个，那你后面什么都不会通，好不好？那我们今天讲到这个五行哈，我们要千千万要记着。那我们接下来讲的课程会越来越的深啊，越越多，越越的长。那请各位你一定要务必订阅老师的频道。 那在老师有看到老师的影片，那请除了订阅之外，也麻烦您多按一个喜欢或是一个爱心啊，给老师一个鼓励，让更多人来，也可以介绍给更多人，让更多人能够认识老师，那也能够来学习我们的武术，好吗？啊，我是陈老师，我们今天感谢你的收看，谢谢。